Das ein sein Kind auf Erden war, Christkindlein kommt noch jedes Jahr. Kommet von hohen Sternen zelt, freut und beglicket alle Welt. Kindlein kommt zu arm und reich, die Guten sind in allen gleich. Danket ihm hinden und grüßt es feins, auch heut beglückte Christin in